asistimos a una de esas fiestas eh, privadas que hay en Marbella, que hay gente que dice, ¿dónde están las fiestas privadas que había antes en Marbella? Las sigue habiendo, claro, pero son privadas. Y entonces pues nos entera, muchas veces no nos enteramos, por supuesto. Pero hoy estamos en la casa de un cumpleañero. Hoy cumpleaños un amigo, Jeremy, que tiene muchísimas amistades y sabe disfrutar la vida, sabe vivir la vida intensamente, disfrutar de los amigos y disfrutar de cada momento. Y eso es muy bonito. Entonces hoy estamos aquí para felicitarlo y para también hablar con sus amigos en este día especial para él. Y bueno, pues aquí no falta de nada. Buena música, buen ambiente, buena gastronomía, que bueno, pues hay de todo, barbacoa. Hemos visto, bueno, pues eh, que son amantes también de los animales tienen un pony, tienen unos perritos preciosos y bueno, pues vamos a presentar este cumpleaños dedicado por supuesto a Jeremy. Jeremy, un beso, que cumpla mucho, mucho, muchos más. Un beso. Bueno, estamos aquí hoy. Tengo placer de estar el cumpleaños de mi amigo Jeremy que ese cumpleaños va a tardar mucho, gente, es muchísimo. Ay, Jeremy, ¿qué te parece? Está más joven que ayer. Empezamos el, pre-cumpleaños como se lo tres antes y ahora vamos a, seguir, vamos, vamos a seguir este día. Sí, bueno, aquí está el pollo de Jeremy. Sí, mi pollo. Hables algo. ¿Cómo estás, pollo? Eh, muy bien. Muy bien, sí, habla. Sí, ¿qué te parece estar aquí en la fiesta de cumpleaños de Jeremy? Es una maravilla. this great party at the Jeremy's place, this amazing house, and it's his birthday. It's my house. Yes. yes. Now we're gonna represent re eh, pre present you, Yes. How do you feel to have these great people around but and this amazing party? I, I invite them, so I'm happy because they're my friends and. Uh, Yes, and everybody enjoy a lot, right? Of course, uh, what should I do? Uh, welcome to Marbella. This time. The life, if you don't enjoy the life, yes. maybe enjoy. So look, look. Look, yes, take a look around, everybody just enjoy. Les groupes, the Russian Group, the Rosé, Belteki. Rosé, que c'est la seguridad. Rosé, security. Mi seguridad privado, pero que no es seguridad. And we have a horse as well here, right? Uh, yes. We have a horse let's on it. Yes, just take a look. Hey. Yes. And look at Jeremias is gonna make us a real introduction for the party. Hola! Say hello for the amazing party. He's a singer. And present yourself, please. Hello to Amazing Party. My name is Bruce. Uh, uh-huh. Babs, that's it. Uh, I live here down in Marbella for 25 years. So. Welcome. And leave a, um, a message for Jeremiah's birthday. Yes. It's like my son. Jeremy's like my son. Yeah, so yeah, it's family. That's family. Why. Everybody family here. Yeah, right? yeah, we're all family. Yes, we're all family. Now we're gonna thank you very much. Thank you. the, this is the media people. The sea. Just take a look with the sea. Amazing. This house is uh, like gorgeous. Summer is the best best time to make. Uh, uh, because you have the other party's house. This is only the first party. Then we're gonna go. I have the, I have the party house as, well yeah, for the night. The after party. We will, go, we will go later. Yes, we're gonna go later guys gonna see. Well, I'm sorry, yes. I have to jump in the pool because it's very hot. Yes, ah, he gonna jump in the pool now. Go Jeremias! <laughs> it makes us text everywhere. Now we're gonna we're gonna present some some of our guests, some of Jeremiah's guests as well. Hello, guys. <laughs> How are you doing? it? how do you feel about the party here? It's been amazing. Yeah, it's been amazing. Lovely people, lovely summer here. Yeah, We're enjoying. Yeah, we enjoy. Just enjoy everything. town. We got it ah, here. yeah, the whole thing. <laughs> Thank you very much. I tell you guys later about my art, but we're gonna focus on the party and focus on the people. Hello, say hello, and uh, please leave a message for Jeremy's birthday. Hi, Jeremy. Happy birthday, and hope you have a great day don't go too wild, okay? <laughs> Everyone is going crazy, he but... gonna listen that. <laughs> <laughs> thank Enjoy, bro. you, thank you. And you too. Hola, I love your glass because Hola. it's matched. Hola, it's matched the, the microphone. Thanks so much for having us today. Having a great day here in Spain, in Marbella, in the south of Spain. We're doing great, we're having fun, having a nice, a very nice day here with nice people. So just having enjoy. fun. Yes. Doing great. Doing great. Doing great. Just enjoy. Thank you. So now people we're gonna now we're gonna make an interview, a short interview. Adesala Linda, Brazil, Brazil represent always, amore. How are you? We are great, we are great, and we just want to know how do you feel to be in the Jeremiah's party? This ah, is great amazing. night. It's amazing. I feel like Brazil here, and yes. uh, like comfortable, very. Com I like my home, you know, like everything, everybody's so amazing, and I'm really in love here. Yeah. And I want to come back soon because I'm from. I, I live in London. I'm from Brazil, yeah. but I want to come back here soon. Oh, my, be- my belly loves you. Oh. Sola. Yeah. Thank you, mi amor. You. Enjoy. Leave a little message for Jeremiah's birthday, please. Sim, é eh, Jeremiah. Mas parabéns para você. You speak in Portuguese, you understand Portuguese and then uh, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita loucura. <laughs> e é isso aí. This gonna love it. É, This party yeah, gonna be amazing. amazing. Beijo. Thank you very Ciao. much. Thank you. <laughs> Linda. Now we're going around and show a little bit of the guests here. They are amazing. Sorry. Mm. Hey William, we have Swedish people as well. Yeah. Swedish, Swedish, por favor, Swedish, go up. We have Swedish in the house. How do you feel, William, to have this amazing party in Sweden? I feel amazing today. Okay. I do. Jemaya brought the party to us. Yes. So it's absolutely lovely. Oh, let, leave a little message for Jeremiah. Jeremiah, thank you for today. Enjoy the food. Muito bom. Muito bom, muito Thank obrigada. Taxa Tack så mycket. So now we go Andy. Andy, minha amor, how are you? Oh, eu ah, vou falar em português, gente. Agora eu vou mudar. Eu vou falar espanhol, claro. Sim, sim. Estamos aqui com Andy Garcia. Ele vai falar um pouco de, de, de tua vida, corto, corto, de projeto, de la música e tudo, porque ele, que ele, oh my gosh, de Rossi. Oh look, film de Rossi. <laughs> This happened only in Marbella. Yeah, so he going around. This is, you see, people, this is only happening in Marbella. <laughs> Marbella. <laughs> yes. Uh, he going everywhere. He just like enjoyed the party as well. So he going to the pool, of course, the swimming pool. He cannot go in swimming pool, oh, baby. And it's amazing this party because everybody is a baby lindo. Yes, like all the family, children, the horses, everything, everything. Animals, everything. Yeah, perfect. We love it. Yes, now we're gonna go again. Sorry for that. Desculpa. E vamos falar um pouco do grupo de vocês, que você é um empresário e o que que vocês têm em projeto agora, por favor. Boa. <laughs> Bien. Eu sou Andy, eu hago parte de um grupo chamado WL Producciones. Temos um projeto agora com o Brasil, uma fusão de Brasil e Espanha. Estamos fazendo um projeto de Brasil com uma canção diferente, que não é samba e sim axé, para que as pessoas da Espanha conheçam que não tem, tem uma imagem diferente de Brasil. Que todos pensam com Brasil como samba. E Brasil tem pagode, axé, sertanejo. É multicultural. Sim, sim assim. multicultural. Sim, sim. Brasil temos várias é, culturas distintas em, Bra em Brasil. Hum. Sim, então agora começamos agora em verano com pessoas de Brasil, cantando brasileiros famosos, que para que querem trazer a cultura de outro estado, de outra província, com um ritmo distinto. Ah, e dá-me, por favor, uma mensagem para Jeremias e para a festa que tu pensas, por favor, poder dizer? Jeremias, é um amigo muito grande, que conosco ele há tempo já, feliz cumpleaños, felicidades y deseo todo de bueno para él. Ah, qué lindo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar a la entrevista. No sé si hablo bien español, pero que estoy intentando. ¿ah? Hola, ahora directamente de Londres, London, London now. Hello, my friend, how are you? I'm fine. It was now I'm here with Andre de Santana. He's a friend of mine. and I would like to ask him about what he feels about uh, Marbella. It was his birthday yesterday, so now he's here and enjoy the party with Jeremias. So we have two birthdays in one. So how do you feel about Marbella and everything? It's your first time here? I, I, I can say in Marbella every day is Friday, <laughs> Saturday, every day is Friday, Saturday. Saturday. Party all the time. Especially when you have friends, know everything. We enjoy a lot. It's best. It's the best. I would like to know about your team. If tell about your is about what you do in London as well. In London, I have a few business there state agents, and I'm director of sports club there. Also, we go to Champions League. Very nice, Champions League. But yeah. now we holiday, we yes, enjoy. Yes, we enjoy the holidays. Yeah. It's better. It's better. It's, it's better. Go all in and say, tell Jeremias, uh, uh, give a little birthday message for him. So, please. Jeremias, thank you for inviting me. Uh, Pass for Rubia, thank you oh, also. Rubia. Thank you, mi amor, uh, thank you. This, everything is amazing, oh. and we're gonna party until tomorrow. Until we can. <laughs> we can. <laughs> Okay. Thank you, mi amor. Thank you, and Marbella, I love you, Marbella. Oh, we love Marbella. Marbella. <laughs> Vamos a hablar, sí, porque yo voy a entrenar mi, mi, español, sí. sí. ¿Qué, tú, estás sintiendo? que habla un poco de la fiesta y cómo, cómo estás sintiendo en la fiesta de Jeremy, birthday. Mira, a mí me encanta la gente fenomenal, la gente muy alegre, los se pasan súper bien. La verdad que me gusta el clima, la comida, la cocina, ah, uh, brasileña. Sí, sí, sí. Muy rico, muy rico. muy guay, sí, sí, muy contento. Ah, qué Feliz cumple, Jeremías. Que cumpla eh. muchos años más, muchos, muchos más. Muchos, oh, mi amor. Muchas gracias. Desfrute eh, Disfrute muchísimo. Gracias. Guapo. yeah, we continue. Now we're to talk to Elena. Hola, Elena. Ahora estamos aquí con mi amiga de corazón, una persona muy querida. Ella va a hablar un poco de la fiesta porque ella ha ayudado a organizar todo. Entonces ella va a explicar para nosotros un poco de qué ha pensado de la fiesta, Elena? Bueno, la verdad no he pensado nada, es que nunca pienso. Es así, eh, hoy es cumpleaños de Jeremy, mi amigo, y estamos aquí reunidos por él. Es eh, su cumple, no sé cuántos años, debe, no sé, tal vez 15, <laughs> no sé. Bueno, estamos aquí y ve mucha gente, y bueno, vamos a pasar de pipa porque tenemos un día maravilloso, estamos en Marbella. Eh, bueno, hay movida, hay movida. Hay movida. dar una mensaje para para Jeremy, por favor. Jeremy, a vida é colorida com extraterrestres como tu. Te quero. Te queremos, Jeremi. Olá, estamos aqui falando diretamente de Marbella, cancelada, a casa de uma amiga muito querida, a Maria. Eu queria saber o que, que ela está sentindo de receber essas pessoas na festa. Conta um pouco pra gente como foi a organização da festa, por favor. Na organização que organizou tudo foi a Helena, né? Helena. Helena. É uma pessoa muito que toda Marbaia conhece. Sim, ela é e aqui o, o ambiente está maravilhoso, com sol, piscina, o povo aqui. Una, sim, está, está muito, muito gostoso, muito, muito bem. Ô oh, Maria, e fala um pouco do cavalo, que apareceu um cavalo. <laughs> o cavalo andando para todos os lados, o, o cavalo é presente do, do bebê, né? Sim, é, é, são presentes de aniversário que o Patrick fez para Gabi que ele fez dois anos. E aí. Um presentão, né? Para receber um presente desse, por favor. Um galindo. Sí. Oh, que bem. Ela fez está Vem aqui, amor, para a gente tirar uma foto. Ela fez está encantada. Estamos todos aqui desfrutando. Sim, assim, super bem, não estamos é? todos. Mas tu hablas espanhol também, né? Eh, sim, sí, pero... claro que sim. <laughs> claro que, por suposto que sim. Ô, oh, Maria, manda uma mensagem, por favor, para Jeremi ah, que eu desejo para Jeremi o melhor, um feliz aniversário, um feliz cumpleaños, tudo que é de bom para ele e que gosto muito dele, lo quero muito. Y es eso, bien, muchas. Muchos y Muchos, más Muchos, mucho más, mucha, mucha más fiesta, ¿no? <laughs> Porque a él le gusta muchísimo. Oh, oh, mi cariño, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Eh, permitimos que nosotros estamos en tu casa, en tu fiesta, por abrir las puertas de tu casa. Estamos muy honrados, muy agradecidos, ¿sí? Muchas gracias. Agora vamos entrevistar uma brasileira que eu quero muito, eh, Marcela, e vai falar um pouco da festa, fiesta que está sentindo, como que se sente, como começa a fiesta, Marcela, por favor? Ah, a fiesta está muito bem, a festa de Jeremias, cumprimento de Jeremias hoje está espetacular, muita gente eh, famosa de Marbella, y la presencia de la gente conocida, de todo el mundo conocido que tenemos aquí en Marbella. Está muy bien. Y por favor, mande una mensaje para Jeremías de cumpleaños. Jeremías, te quiero. Feliz cumpleaños, feliz aniversario. No sé cómo hablo en francés. <laughs> Mas não sei, mas feliz aniversário que tu entende. Ah, tá. não, tu sim, fala tiene, português. Tiene, sim. Beijo ao Jeremias, a todos aqui que receberam nós aqui, nós outros aqui hoje, nessa festa maravilhosa. Um beijo, um beijo. a todos. Graças, todos. A, graças essa a ti, guapíssima. Graças a ti, bonita. Mira, mira que cuerpo. Oh, tem que representar a Laura brasileira, tem que apresentar, claro. claro. <laughs> Un Besos, Marbella. Estamos aquí directamente de la fiesta de Jeremy para ustedes en Marbella y vamos a presentar un gran amigo mío que está aquí también eh, disfrutando de la fiesta que se llama William Lopes. Él es un cantor muy famoso en Brasil, ahora está aquí en España y va a hablar un poco de, de tu carrera, de los proyectos que tiene para hacer aquí. Olá, buenas tardes. Mira, estamos aqui disfrutando um pouquinho da festa de Germe, um grande amigo, com a presença de Rubia, nossa amiga do decoração. Bueno, eh, estamos aqui fazendo um pouquinho de, ensinando também para a gente um pouquinho do nosso trabalho. Agora, mesmo estamos fazendo um projeto muito grande com os cantantes de Brasil, onde vamos sair salir videoclipe para poder eh, um un da cultura brasileira totalmente distinta. Uh, eh, a gente tem uma pegada nova, uma pegada nova para Andalucía, ¿vale? Sorpresa pronto teremos. Vem, vem surpresas aí, ah, ¿vale? Que bem, que bem. E meu amor, dá uma mensagem para Jeremias del tu cumpleaños, que tiene para dizer. Jeremy, há muito pouco e muito tempo que te conosco, pero de coração te quero um montão. muitíssimas graças pela invitação. e Estaremos sempre juntos, ¿vale, meu amigo? Sí, un beso, de coração. Muchísimas gracias. Aquí estamos hablando de las tardes con Elena. Eh, thank you very much for you watching, okay? Besos, Rubia Caldera hablando. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea Sejamos todos cumpleanos felizes. Mais forte, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. De novo, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Jeremy. Happy birthday, Jeremy. Feliz cumpleaños, mi amigo. Música, la música. sí. Feliz cumpleaños. Mira, todos nós outros estamos aqui. Todos nós outros estamos aqui reunidos para poder celebrar tu cumprimento. Muitas como todos os anos. A ti, muitíssimas graças por recebermos todos. sempre. graças, Jeremy. Que te cumpras muitíssimos e muitíssimos mais anos. Não, porque aquele ano eu sou mais jovem, sabe? Claro. graças a todos por estar aqui. ya.